شفت المورج وشفت لوبيتال شفت القبور وعفت لاكيدا بزاف دي ديتاي فتحت عيني غلقت الستار كلش فاني ما في الضل نفرها في راسك تلق الدار رجال بكلمة تقلب المدة نحكي ديريكت من بحر شكورة نقصي في الصوت ديري يديك مراد حاجة ما تبقى تطلع لي المورال ابار كي نتفكر بلي انا وليد مراد اه سقسيني نقول لك لصيب الفرا وليدها يجري مور لورا ودموعها تجلاو والفرا يدع في السناب كانت غير ايرار كنا صحاب هاديك غير تيغف شت بزاف هادو غير ديرش مشي كونغ هادو غير ميغف هادوك يطيح في قصة غير ديره وهمك وحدك حتجيره تسمع لي ولا تبقى مع الفيره